だいま近くにおりません。ピッという発信音の後に、お名前、電話番号と要件をお話しください。誇りを持たせてくれた 悪いな まだ死ぬ気にはなれねえ <laughs>